بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين وأصحابه غر الميامين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu قولي أما بعد الحمد لله كتاب kepada الله تعالى Ah, kerana kita dapat bertemu secara online uh, di musim PKP di mana kita dipaksa kita terpaksa untuk uh, mengadakan kelas secara online uh, sementara kita tak boleh nak buat kelas face to face secara fizikal uh, sebab untuk kita kurangkan orang kata apa kadar penyebaran virus COVID-19 jadi di antara pilihan yang kita ada ialah untuk uh, untuk buat pre recorded lecture pre-recorded saja tapi sebenarnya yang video ni lebih kepada orang kata apa alternatif bagi sesiapa yang tak dapat nak follow kita punya kelas online menggunakan meeting platform jadi uh, video ni sebagai alternatif untuk dia supaya dia, dia kita tak nak siapa-siapa ketinggal, ketinggal lambas lah sebenarnya baik jadi kita akan mulakan video ni dengan dengan kelas kita yang pertama dan Insya Allah saya uh, akan menga- saya akan menga- uh, menjadi menjadi tenaga, tenaga pengajar untuk subjek Arabic language conversation basic conversation basics baik tetapi sebelum kita mulakan mungkin perlu kita kata apa uh, suatu mukadimah apa yang akan kita capai di dalam sepa- uh, di, di akhir kursus ini baik jadi eh, jadi objektif kursus kita ialah dua je. Satu supaya para pelajar boleh memahami uh, hukum tata bahasa tutup hukum tata bahasa Arab yang basic yang asas dan ringkas. Dan dan yang keduanya kemudian pelajar tersebut boleh untuk berkomunikasi dan membaca teks-teks bahasa Arab yang mudah. Ha, jadi akhir sekali akhir sekali kita nak para pelajar boleh bercakap dan membaca, memahami teks-teks uh, bahasa Arab yang dibaca ataupun diucapkan dalam seharian. Baik. Akhir, di akhir kita punya kursus, di akhir kita punya kursus, pada pelajar diharapkan untuk boleh memahami dan menghafal kosa kata, kosa kata bahasa Arab yang basic sangat, basic tak yang Evan sangat basic ya. Baik, dan yang kedua kita mengharapkan agar para pelajar berupaya untuk berkomunikasi, bercakap dalam bahasa Arab yang simple dan juga boleh bina ayat-ayat bahasa Arab yang simple. Tak payah tak payah complicated sangat, basic-basic pun dah lah. Kan, basic-basic pun dah lah. Baik. Buku yang akan kita gunakan, buku yang akan kita gunakan sepanjang kursus ini ialah buku yang ditulis oleh Dr. V. Abdul Rahim yang berjudul Durusul Lughatil Arabiyah li ghairi natiqin biha ataupun terjemahan dia pelajaran-pelajaran bahasa Arab bagi orang-orang yang tidak berbahasa ibunda dengannya. Ha, orang yang orang yang tak menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa ibunda dia. Baik. Jadi buku ni special sebab satu ditulis oleh orang bukan Arab. Dr. V. Abdul Rahim bukan orang Arab. Cuma beliau sekarang beliau masuk Islam dan sekarang menjadi pensyarah di Islamic University Madinah. Dan buku ni istimewanya sebab di dalam jilid yang pertama yang yang kita gunakan dan juga jilid kedua, kedua-dua buku ini tidak mem, tidak memperkenalkan istilah-istilah ataupun jargon-jargon yang complicated untuk belajar bahasa Arab. Tak. Memang yang paling mudah supaya senang senang faham dan senang bercakap. Ha, senang faham dan senang bercakap. Dia, dia tak macam kita, mungkin ada setengah orang dia terus masuk orang kata apa huwa humahum dia kena anak ana nahnu huwa eh, huwa humahum hiya hun hiya huma hunna ha, dia tak masuk semua jadual tu ha, tak, tak, ada ada orang ada orang tu masuk benda tu tapi dalam kelas kita kita tak kita tak menggunakan pendekatan semikian kita perkenalkan yang paling basic kita start dengan huwa dulu kemudian kita pergi hiya ha, kita kita buat peringkat by peringkat benda tu baik Baik, sebagai mukadimah sebelum kita masuk ke pelajaran sebagai mukadimah uh, kita kena faham ucapan pengucapan dalam bahasa ni dia terdiri daripada tiga komponen asas tiga komponen asas komponen yang pertama al harfu huruf terjemahan di huruf uh, baik komponen yang kedua al kalimah al kalimah Al kalimah maksud dia kalimah lah kalau terjemah Melayu kalimah agak sebenarnya. Baik. Cuma mungkin terjemahan yang paling tepat ayat masyarakat agak sebenarnya. Tapi ah, terjemahan paling tepat ialah sentences. Sentences ayat lah. Kalau sentences kalau terjemah bahasa Melayu ayat. Ha. Cuma ayat eh silap minta maaf. Al kalimah al kalimah terjemahan dia perkataan. Words, words, perkataan. Komponen yang ketiga ialah al-jumlah. Al-jumlah, kalau nak terjemah Melayu, ayat. Tetapi sebenarnya ter- terjemahan yang paling tepat dalam bahasa Inggeris sentences. Ha, sebab ayat dalam bahasa Melayu pun ambil bahasa Arab. Ha, cuma ayat dalam ayat bahasa Melayu terjemah dia bukan ayat bahasa Arab. Terjemahan bagi ayat dalam bahasa Melayu adalah al-jumlah. Al-jumlah maksud dia binaan-binaan susunan-susunan perkataan. Baik. Di mana sebenarnya kalau kita nak tiga kumpulan ini, ia saling orang kata apa? Ia bermula daripada huruf. Ha, huruf-huruf yang macam alif bata apa semua kan. Okey. Susunan huruf akan membentuk kalimah. Ha, susunan huruf akan membentuk kalimah. Contoh kalimah babun. Babun. Kalimah ni terdiri daripada tiga huruf. Ba, alif, ba. Okey. Bila kita susun ba, alif, ba, ia akan membentuk kalimah. Yang mana ia memberi makna babun maksud pintu. Okey. Sementara susunan-susunan kalimah, ia akan membentuk satu jumlah ataupun satu ayat. Baik. Dan bagi komponen yang pertama huruf komponen yang pertama huruf ia tergolong ia terbahagi pada dua jenis huruf huruf yang pertama huruful hijaiyah huruf al-hijaiyah huruf al-hijaiyah ni yang kita belajar mungkin dalam ikra lain kita belajar dalam ikra alif ba ta sa jim ha sampai ya sampai ya jadi semua kedua kedua ke semua 28 huruf dalam bahasa Arab kita gelarkan sebagai huruful hijaiyah ataupun abjadul hijaiyah. Baik. Dan huruf hijaiyah, ia secara sendirinya tidak membawa makna. Ia secara sendirinya tidak membawa makna sehinggalah huruf-huruf itu disusun membentuk kalimah. Baru ia datang, barulah kalimah. Itu pun sebenarnya kalimah tu yang memberi makna. Ha, huruf itu sendiri kalau huruf hijaiyah, dia tak ada sebarang makna spesifik. Jenis huruf yang kedua ialah huruful ma'ani. Huruf huruful ma'ani. Baik. Huruful ma'ani contoh kita akan akan kita gunakan ialah min ila an ala fi wa ha jadi semua dan sebagainya kita akan yang mana semua huruful ma'ani ni kita akan explore sepanjang kursus ni yang mana sebenarnya huruf-huruf ni berbeza dengan huruf hijaiyah. Huruf ni ia datang membawa makna. Contoh macam min. Min bermaksud dari. Ila bermaksud kepada. Ke. An daripada. Ala di atas. Fi di dalam ataupun di wa bermaksud dan. Jadi beza huruful ma'ani dengan huruf hijaiyah. Huruful ma'ani ia ia datang dengan membawa makna tapi tak semua huruful hijaiyah ialah huruf ma'ani. Kena faham? bukan semua huruful hijaiyah ialah huruful ma'ani tak ha kena bezakan tu baik kemudian kemudian sebenarnya kalau kita tengok nanti kita bila kita pergi komponen kedua kalimah kalimah terdiri daripada tiga jenis satu harf dan bila kita masukkan harf huruf ataupun terjemah terjemah ni kata sendi harf di sini ialah huruful ma'ani yang kita bincangkan tadi min ila an ala fi rukba kafaf lam. Ha, apa semua kan? Jadi, half di sini, half jenis yang kalimah jenis yang pertama half, kita masukkan huruful ma'ani. Huruf yang datang membawa makna. Baik. Bentuk kalimah yang kedua ialah isim, kata nama. Ha, isim. Bahasa mudah dia, isim ialah sesuatu yang menunjukkan kepada objek. Tapi tidak tertakluk kepada zaman, masa. Okey apa yang saya masukkan masa nanti kita akan tengok pada fa'al. Baik. Fa'al ataupun terjemahan dia kata kerja, verb. Ha, verb ialah sesuatu yang menunjukkan ke, eh, sesuatu yang menunjukkan kepada perbuatan dan ia tertakluk kepada zaman. Ia tertakluk kepada masa. Sama ada kepada ia sama ada past tense fi'lul madhi, present tense or future tense fi'lul mudhari ataupun command fi'lul amr ini yang saya maksudkan apabila sesuatu ia menunjukkan kepada sesuatu dan tertakluk kepada tiga kepada tiga zaman. Fi'lul madhi, fi'lul mudhari, fi'lul amr. Ah, fi'lul ah, fi'lul madhi past tense. Fi'lul mudhari present tense ataupun future tense. Sementara fi'lul amr command. Baik. Jadi susunan-susunan kalimah boleh jadi ia adalah gabungan antara huruf isim dan fi'il ataupun semata-mata isim pun boleh akan membentuk yang kita panggil sebagai jumlah ayat ha, ayat kan itulah yang akan kita pelajari dalam bahasa Arab dalam kursus ni dan jumlah yang akan kita pelajari dalam jumlah yang paling ringkas yang akan kita yang mudah untuk kita pelajari jumlah al-ismiyah ayat yang mana ayat tersebut consists of only nouns terdiri daripada hanya kata nama saja hanya isim saja baik Baik, apabila kita belajar bahasa Arab ataupun orang yang belajar bahasa Arab, mereka akan berhadapan dengan dua cabang ilmu bahasa Arab yang paling asas. Yang pertama yang dipanggil yang pertama dipanggil sebagai an-nahwu dan yang kedua dipanggil sebagai as-sarfu ataupun orang Melayu nahwu dan sarf. <laughs> Bunyi Melayu dia nahwu dan sarf. Walaupun sebenarnya perkataan ejaan dia an-nahwu dengan as-sarfu. Ha, as-sarfu an-nahwu as-sarfu. Baik. An-nahwu an-nahwu nahwu dia fokus kepada perubahan harakat ataupun perubahan baris di akhir kalimah. Contoh yang saya bagikan perkataan kalimah Muhammad. Okey. Di hujung kalimah maksudnya huruf dal ni kita nak baca macam mana? Muhammadun ke Muhammadan ke ataupun Muhammadin. Ha, kita nak baca mana satu? Sebab sebenarnya kalau setiap baris ni dia menunjukkan keadaan yang berbeza-beza. Ha, keadaan yang berbeza. Contoh eh, Ja'a ah, Muhammadun telah datang Muhammad. Ha, telah datang Muhammad. Ra'aitu Muhammadan, aku telah melihat Muhammad. Okey. Marartu bi Muhammadin, aku telah pergi bersama Muhammad. Ha, jadi kalimah yang sama tetapi baris yang berbeza di akhir kalimah menunjukkan kedudukan Muhammad tu di mana? Ha, kedudukan Muhammad tu di mana? Baik. Sementara as-sarf, saraf, dia lebih kepada dia lebih fokus kepada perubahan-perubahan kalimah daripada wazan, daripada satu bentuk. Eh, dia perubahan-perubahan kalimah dalam wazan-wazan yang tertentu daripada masdar. Masdar. Baik. Contoh dalam dalam dalam sifat ikat ialah daraba. Daraba ni masdarah tapi daraba ni dalam bentuk fi'il fi'il madhi. Daraba maksud dia dia lelaki telah memukul. Dia lelaki telah memukul. Baik. Baik. Daraba berubah kepada ya yatribu. Baik. Ya Yatribu maksud dia dia lelaki sedang memukul. Dia lelaki sedang yatribu dia lelaki dalam kurungan lelaki sedang memukul. Beza dengan daraba. Daraba dia lelaki telah pun pukul. Dah buat dah. Okey. Tetapi ya ribu sedang berlaku benda tu. Per, per, per, perbuatan memukul tu sedang berlaku. Baik. Daraba juga berubah kepada ya daribun. Daraba ya ribu huwa daribun matrubun darban darbatan dariba dan sebagainya. Baik. Daribun maksud dia orang yang memukul. Lelaki yang memukul. Orang dalam kurungan lelaki yang memukul. Sebab untuk perempuan kita akan tambah certain huruf kat situ untuk menunjukkan pe- yang pelakon ialah perempuan. Baik, tapi kita fokus pada lelaki dahulu. Baik. Daribun lelaki orang lelaki yang memukul, matrubun orang lelaki yang dipukul, darban perbuatan memukul, darbatan perbuatan memukul juga. Duriba dia lelaki telah dipukul, telah dipukul. Ha, beza dengan daraba. Dia lelaki telah memukul, memukul. Duriba, dia lelaki sedang telah, telah dipukul, telah dipukul. Jadi perubahan-perubahan kalimah ni dia akan memberi dia akan memberikan makna yang berbeza-beza. Walaupun yalah Duriba memukul ha. tapi kalau kita macam Duriba berubah pada yaud ribu, Duriba telah memukul, yaud ribu sedang memukul. Ha, beza dekat situ. Okey. Duriba dengan Doribun. Duriba telah memukul, Doribun yang memukul. Ha. Doribun dengan Madrubun, Doribun yang dipukul eh yang memukul, matrubun yang dipukul. Ah, yang dipukul. Daraba dengan darban, daraba telah memukul. Darban satu pukulan. Ah. Jadi maknanya daraba dengan dar, darban, daraba dalam bentuk kata kerja. Darban dalam bentuk dalam bentuk isim. Ha, isim fi'il. Isim fail, Daribun isim fa'il, matrubun isim maf'ul. Tapi kita tak akan pergi sepanjang kita punya kursus ni kita tak akan pergi secara mendalam kedua-duanya. Kita akan pergi secara orang kata apa? Sikit demi sedikit. Jadi mungkin untuk orang yang dah ada basic bahasa Arab, kelas sempat khusus ni mungkin agak slow bagi dia. Sebab kita tak nak perkenalkan semua benda ni yang kita kita kata tahunan sorang ni, kita tak nak perkenalkan dalam sedebuk macam tu, tak nak. Kita nak kenalkan sedikit demi sedikit. Kita akan mulakan dengan Uh, macam kita akan mulakan dengan lepas ni kita akan mulakan dengan haza Ha, banyak obviously kita akan guna ayat yang simple je. Ayat yang simple je. Ah, haza, tilka, ataupun silap. Haza, zalika, apa semua kan. Semuanya kita akan memang betul-betul basic. Memang betul-betul untuk orang kalau fikir dia memang untuk budak lah sebenarnya. Tapi sebenarnya bukan untuk budak pun. Untuk orang yang nak belajar bahasa Arab memang kena lalui macam tu. Kan? Even kita belajar bahasa Inggeris pun kita akan start dengan eh, simple. Kita tak terus orang baru belajar bahasa Inggeris terus baca buku novel apa semua se apa Shakespeare apa semua kan tak adanya semua start dengan benda paling simple semua akan yang mula pun yang beginner pun dia akan suruh baca buku cerita yang simple ha, buku cerita semua, macam cerita Snow White apa semua kan dengan ayat-ayat yang sim- simple kan macam tu lah jadi macam tu jugalah kita akan belajar bahasa Arab sepatutnya ha, kita akan mulakan dengan paling ringkas baik insyaAllah